Assalamualaikum Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan duduk rumah kena, Kita kena putihkan rangkaian COVID-19 Okay guys Aku Yasin Brown Bila siapa yang belum subscribe Boleh subscribe uh, ah, Yasin Brown akan banyak cerita tentang digital marketing Khususnya Facebook dan YouTube Okay hari ni aku nak Bukan nak share lah Aku first time aku nak buat video view So aku nak hampa tengok macam mana aku setting dan video ni aku rekod dulu esok lepas 24 jam aku akan share result video ni so jom sama-sama kita masuk dalam video ok ni aku dah setting dah wawai so first aku klik campaign aku ambil video view kemudian aku aku ambil off ni aku off ni sebab apa aku nak masuk live asset ni aku akan guna banyak kali lah ok first aku nak tunjukkan apa kepentingan ha, kat sini first time aku nak test video view dan dua benda aku nak test adalah age gender dengan platform device aku nak tunjuk apa kepentingan benda-benda tu okay first macam biasa aku hanya target selangor aku tak mau besar sangat ni pun dah besar 2 juta sebab apa sebab aku saja buat age 18 ke 65 plus sebab apa nanti apa nanti nanti kita akan tengok mana age mana yang boleh optimal selepas ni lah maksudnya bukan sekarang ni lepas kedua gender aku buah dua-dua orang aku nak tengok mana satu paling baloi nak tunjuk hangpa nak kadang-kadang orang tak percaya ha, so aku tunjuk apa? so untuk detailing target aku macam biasa aku cuba aku akan letak married sebab yang berkahwin sebab <tsk> emosi okey sikit kot lepas tu ni macam biasalah Aziz Zaman Osman dengan Super BS sebab mereka yang paling pioneer dalam Malaysia untuk digital marketing so aku tak digital marketing online social media marketing kemudian language aku tak Malay dengan English all connection aku tak exclude exclude people who like sebab aku nak tarik like ke masuklah ni nah, untuk like barulah <coughs> placement aku saja biar automatic dalam ni dia ada device dia ada dia ada dodo mobile dengan desktop lepas tu dia tick semua lah tak apa aku biar dulu sebab aku nak kena tunjuk kat korang kadang orang tak percaya pasal apa kena pasal apa pasal apa ni ok cuma true play ni aku tak tahu lagi sebab tu kata ni first time aku buat page video view so sama-sama kita buat aku saya true play aku biar aku letak kat sini dia ada dua jenis true true play dengan ni aku tak tahu mana elok so aku try je dulu aku ambil true play dulu and then ni aku tak payah uh, control budget aku tak lemah ngit macam biasa lah. si put ads okay so continue Lepas continue aku pilih Facebook dan Instagram aku untuk publish ad ni and then okey aku buat create ad sebab apa aku tak mau bagi ads aku nampak kat competitor aku. Ha, itu tu key element dia. Kalau use existing dia akan guna posang create ad angkat hang seorang je nampak ads ni dan bila orang dah terlepas dah tak nampak boleh dah tak boleh cari dalam page hang. Lepas tu aku letak ha, ni aku tak sikit thumbnail aku uh, effort sikit lah buat pening kepala semasa tak tahu lepas dah kita test dulu lepas tu untuk copywriting aku rasa ni ok tapi kita tak tahu kita test nama pun testing pening kepala dan tak tahu nak setting iklan macam mana like page ini segera insyaAllah aku boleh bantu dengan percuma so kita run sama-sama eh ni aku guna video yang kata aku nak aku nak bantu bahas secara percuma tu lah so lepas run kita tengok so itu saja kot daripada aku kita sambung keesokan harinya. Bye.